在土耳其的第一大城市伊斯坦布尔老城区的边缘地区，现在依旧保留着君士坦丁时期所一路建造而来的城墙。后面这部分就是它的断壁残垣啊，一共有三部分内容。现在我们可以看到，君士坦丁堡的原始城墙呢，分为护城河的部分、呃矮墙的部分和高墙的部分。最高的地方可以达到十二到十五米，最宽的地方可以厚达六到十米左右。 现在这个地方已经快变成非常世俗化了。你看，还有通道啊，就是老城区的车呀。然后最有趣的是，我们发现这个热爱生活的土耳其人民跟我们中国差不多。现在这个护城河的里面已经被填上了土，各色老百姓在这里开辟了菜园子啊，有种的薄荷、西红柿，然后呃茄子、辣椒，什么东西都有啊。所以说，这样的一个历史的残迹，在今天它充当了另外一个融入生活的。 啊，环境当中，这样的城墙呢，虽然很高。我们说，这个城市最大的一个特征，在古代有两个传说。第一个就是，呃，集结了全世界三分之二的财富，这也是引起十字军东征最大的一个欲望。第二个就是它的城坚墙厚。但无论怎么样，当一个帝国进入末期的时候，它终究也会毁于一旦。今天这个城墙其实是个三角形的，到现在为止，只有这一段内陆的部分保留的比较好，因为在一四五三年的时候。 穆罕默德二世的土耳其铁骑是从海上进攻的，所以海的两侧的墙壁现在留下的非常的少。当然，那个地方也是奥斯曼土耳其帝国时期经营城址最重要的一个选择区，所以那里的城墙留下是比较少的。今天我们在伊斯坦布尔，如果你想进一步的更古老的去怀古，去寻求这样的一种情绪，这个老城墙是你不错的选择。